Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Big Reacts, powered by Omen. Heute in der Homeoffice version mit Obnox, Nico. Heute schauen wir uns gemeinsam das Spiel gegen Cyril an, mit dem wir uns in die VCT Challengers Stage 2 qualifizieren konnten. Viel Chaos, Mann. Viel Chaos und Twisten ist sehr ja, ja, Ja, ja, ja. Drei da fühlt er sich wohl. Da fühlt er sich wohl. <laughs> Oh, Twist mit 4K. Chaos. Ja, ich hab ihn Chaos, S gestohlen. Aber easy. Antimate. Antimate. Antimate ist da. <laughs> Aber 4K ist gut. Ja, wir kriegen allgemein sehr oft äh, die Bomben da. Ja. Boah, das war wichtig von mir. Oh, ah, das ist Fatih-Szene, Fatih-Szene. Ja, und die ah. war übertrieben wichtig. Ah, geil, ey. Als er diesen Kill gemacht hat, habe ich ihn so links angeschaut. So. Ich guck ihn so an. <laughs> Ich habe ihn noch nie so äh, voller, ähm, wie nennt man das? Er war so richtig hyped. <laughs> Er hat so voller einen, Euphorie. Luft, ja, voller Euphorie. Er hat fast ja, ja, ja. Ich habe ihn noch nie so erlebt. <laughs> Klatsch, Mr. Fatih. Ja. <laughs> B-Exec. Boah. Dass er da zwei macht, die Sky von den Gegnern. Aber Fatih ist da, macht zwei auch. Drei Kills für ihn und jetzt guter Re guten Retake spielen. Dann sollte das schon... Ja, Retake beginnt jetzt. Gute, gute Ability Usage gerade, aber... Wieso gehen wir da nicht raus mit dem äh, Bumbo? Ah, doch, ich erinnere mich. Jetzt erinnere da hast du gesagt, macht ja. Pressure, macht Pressure CT, ich komme von hinten. Ja. Das war gut gespielt, ja. Deswegen sind wir auch nicht mit dem Boombot rausgegangen. Ich würde sagen, Bind ist noch unsere stärkste Map zurzeit. Äh, wir sind natürlich auch äh, noch stark auf anderen Maps, aber ich denke, alle Maps wir spielen zurzeit alle Maps ziemlich gut. Äh, mal sehen, was sich so ergibt. Da hinten habe ich mich gewundert, wer schießt mich da an, aber der war auf dieser Woodkiste da oben. Ach, das Und war jetzt die wichtigste Runde. Aslan, bam. Eins gegen eins. Hast du das geholt? Wieso frage ich überhaupt? Klar, hm. hast du geholt. Das war Easy. die wichtigste Runde <laughs> eigentlich. ja, ja Mann. Runde. Also wir hätten kein Geld mehr, wenn wir die Runde verloren hätten. Ich glaube, wir haben am Ende so ein bisschen auch schon gestruggelt, ne? Also die sind schon ein bisschen zurückgekommen in beiden Spiel, glaube ich. Wir waren ja. Äh, ein bisschen höher am Führen und dann kamen die so zurück. Ja. Und ich glaube, wenn wir die Runde verloren hätten, hätten wir kein Geld, ne? Ja, wir hatten kein Geld und ja, das Spiel ja. wäre vielleicht... Hätten die war schon eine Key-Runde, ja. War schon eine Key-Runde dann, ja. Oh, der wurde nicht gecheckt. Jetzt, jetzt kommt eine lustige Szene von mir. Guck mal, ich drehe mich gleich weg. Wenn die Sage pusht? Jetzt drehe ich mich weg. Wieso? Weiß ich nicht. Aber Twisten ist dort. Boah, das war schon so lucky, auch mit der Wall. Jetzt so, dass er da so ein bisschen ja, versteckt war. Aber wichtige Runde. Bam, 1-0. Wichtig. Ja, da hat Fatih safe gecallt. Komm nochmal zurück, komm nochmal zurück. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nice. Zweiter, Free Frag. Aber 4 gegen 4. Ah, Fatih macht einen guten Reargress, glaube ich. Oh, Twisten holt die alle. Ja, Twisten, ja. Äh, Quasi macht den. Bam, bam. Ah, das war knapp. Knapp. Mhm. Knapp, knapp. Aber oh, Twist ist dann da. Was wollen die machen? Ja. Keine Chance. Oh, jetzt bin ich dran. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Wie 30 Aber das Spiele, ne? Ja, ja, ja, ja. Ich gehe einfach no fucks drauf. <laughs> Aber du machst einen zurück. Bam, easy. Oh. Ah, ja, okay, oh. da, da, ja, da war aber eine Bewegung noch, ne? Ja. Glaube ich. Boah, 7-2 schon, ne? Lol, <laughs> das, also ich erinnere mich dran. Ich erinnere okay, das ist frech. Das ist frech. Das ist frech. Guck dir das an. <laughs> das soll nicht erlaubt frech. sein. Ne, das sollte, das sollte schon lange gefixt sein. Ah, letzte Runde. Ja. Boah, das war sehr stark von dir, Mann. Ja, aber ich hab gedacht, der wird mich abchecken, aber Anscheinend hat er gedacht, ja, ja, anstatt hat er gedacht, ne? dass ich, ja, dass ich nur ab und zu gejiggelt habe, aber ich bin einfach durchgelaufen. Guck, bam. Nice. Da geht oh. er raus. Den hab ich dir gekauft. Den hab ich das dir gekollt. Aber das ist auch ein sehr geiles Gesicht. Bam. Ja, Mann. Geil. 3 zu 9. Ich so, Nico, War... einer wird Kitchen kommen. Ja, ja, ja, aber, <laughs> ja, und ich so, scheiße, yo, ich muss da hingucken jetzt. Schnell, ja. schnell, schnell. Aber die kam schon sehr gut zurück, muss ich sagen, auf ja. äh, Icebox. Und damit also haben wir die zweite Map. Fracture, unsere Lieblingsmap. <laughs> ja, Mann. 2-2. Ich glaube, wir hatten so ein Low-Buy, ne? Ja, ja, das ist ein Low-Buy von uns. Tatsächlich. Ich hatte eine Vandal gekauft. Immer. Ich habe nur noch 800. Ich könnte die nächste Runde gar nicht richtig kaufen. <laughs> ja. Aber ah, irgendwie kriegen die jetzt einen rausgepickt. Ja, durch, durch die Smog, oder? Oder hat Kasper gepiekt? ich äh, weiß es nicht mehr. Ja, ne, der hat hinter der Wall. Das ist eine geile Flash, Wall, ne? Ja, also das war okay, die Flash. Aber wie hat Bam. Gob die, die Flash überhaupt gegeben, ohne rauszupieken? Äh, also- durch die Wand. Äh, ah. Da am Anfang die schmale, äh, schmale Wand. Richtig stark. Easy. Ja. Boah, das war auch sick. Oh, Twisten gibt nur Gesichter äh, wieder. Ich habe keine Ahnung, wie die alle Duelle da gewonnen haben. Aber sie haben sie gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wie. Twisten ja, 5 gegen 2. Ne? Bam, Gesicht. Twisten hat nur 80 HP verloren, by the way. <laughs> <laughs> <laughs> Ich weiß nicht, irgendwie... Wenn er 10 HP oder so wäre, würde ich das doch verstehen, aber der hat noch ja, 70 HP, Mann. Ja, ja, und er hat zwei, drei Leute... Ja, okay, Fatih war auch, der hat ja auch äh, geschossen, ne, aber... Ja. Keine Ahnung, wer das macht. Ah, war das da, wo er durch Ey, Smoke geholt hat? Ja, komm mal. Ja, aber... Guck dir das an. Er das... <laughs> ein, er hat einen Schuss gemacht, ne? Ein Schuss, Bruder. Ein ah, Schuss. Ein Schuss. Ein, ein Schuss nur. Ein er hat für mich Bam. nur einen Schuss gemacht, das war frech, weil er hat einfach auf Glück geschossen. Ja, ich weiß. So ja, klar. Okay, aber so. Na klar. Manchmal stirbt man so, was willst du machen? Ah, das ist, das ist normal. Das, ist was passiert. Ja. Danach bist du ein bisschen sauer, aber. <laughs> also wenn es Spray wäre, okay, aber ein Schuss nur. 10, 11. Oh, ich, ich hab mir so gedacht, so, hä, wieso hittet die Brimhold nicht? Ey, ey, so alle Masik macht vier Kills, aber Twisten von hinten. Masik. Zwei Twisten. Jetzt geht's los. Masik hat Ace gerade. Er kann sich den sechsten Kill jetzt holen. Aber Tristan ist zu stark in Klatsches. Mhm. Tristan braucht einen Punkt für Ulti. Bam. Boah, Gesicht. Er macht Ulti Boah. mit Jet an. Fragwürdig, fragwürdig. Ja, würde ich, würd ich, nie im Leben machen, aber... aber ich frage mich, ob die Jet Dash hat. Nee, er, er hätte... Ich glaube, Tristan wusste... Er hat aber 5 Kills gemacht, ne? Vielleicht hätte er Dash haben können. Ja, deswegen, wusste, ich frage mich gerade so ein bisschen. dass er kein, keine Dash, kein Dash mehr hatte. Und das war halt eine geile Ulti, ne? Ja, auf jeden Fall. Äh, äh, also das gewinnt die Runde. Das gewinnt das, das gewinnt Game. Das Spiel. Wahrscheinlich, ja. Boah, da hab ich gechoked. Hier. Aber du hast den doch gekillt, ich kenn, erinnere mich Ja, nicht. aber hätte ich den instant gekillt, dann hätte wäre ich noch am Leben und äh, hätte Twisten helfen können. Hier. Da die gleiche Situation, 1 gegen 2. 1 gegen 2. Wie spielt er das aus? kein Geld, by the way, glaube ich. Ja. Wie spielt er das jetzt aus? Er hat alles noch. Bam. Die Nate nee, hab ich gedacht, ist schlecht. Die Nate war vielleicht jetzt nicht die beste, aber er weiß, wo... Der rechte. Einer ist zumindest, ja. Dann du auch, wo der zweite ungefähr ist. Boah. Boah. Das war einer der krassen Szenen, die ich so bisher gesehen habe. Ja, also so auch einer der geilsten Klatsches, muss ich sagen. Ja. Also es, man Vor muss sich so überlegen. Spiel, ne? Auch? Ja, man muss sich so überlegen, das ist ja Competition, das ist ja kein Ranked und so ein Ranked. Ja, ja okay, weil der eine pickt alleine rein. Na klar. So, aber hier, du siehst ja, dass Twist nur den einen macht, geht zurück, der andere swingt ihn. Twist wusste, dass er geswungen wird, weil die wollen ja auch Teamplayer haben. Der swingt ja, ihn und aber er gibt ihn. Richtig gemacht. Ja, alles richtig gemacht. Und sowas ist halt sehr, sehr schwer in Competition. Aber schon sehr krass gut gemacht, auf jeden Fall. Damit haben wir uns qualifiziert für, ja. das, für die höchste europäische Liga. Ja. We are back. We back. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und äh, wir sehen uns das nächste Mal aus, aus dem Bootcamp mit der nächsten Folge. Gaming verbessert die Reflexe und die Augen-Hand-Koordination. Das heißt, Gamer-Piloten sind sicherere Piloten. Ich game nicht für mich, ich game für dich. Transcend Humanity with Omen.